قائد محترم پیر پیران ہے قائد محترم پیر پیران ہے شاہ احمد شفیع فخر بنگالو ہے قائد محترم پیر پیرانو ہے شاہ احمد شفیع فخر بنگالو ہے قد فرحنا بكم يا إمام الهدى في ظلام الغبي أنت مثل الضحى رونك المهيب فن میں دلدار ہے رونوں کے علم ہے فن میں دلدار ہے قائد محترم پیر پیران ہے شاہ احمد شفیع فخر بن ہے تیرے اقدام سے مہر دگن ترے تیرے اقبالوں سے ہر طرح انجو بن آپ درس بخاری بہت شاد ہے آپ ناز زمن آپ پخر وطن بل یقین شمع دھکا کی کرن کرے توصیف کو دین کی توصیف ہے ہر وطن ہر چمن در بے شبہ تجھ پہ رب کا انعام ہے تو سیاست میں مدنی کا اکس صدا تو شجاعت میں ری بشرے کو مسل ہے مسل سلمان ہے آل لیے آپ ہیں ترجمہ بادل کا ہے آپ سی فیضم تیرے کردار کو مسل تلوار ہے تیرے خاطر ملی ہم کو تیرے سمندر ملی ہم کو قومی سند ہر صدا تجھ کو سر خدا کی مدد تو امیر ہے فاؤزت تو سالار ہے تا کتے المانے ترا سا نہیں ن جام آلیہ تو مسلم نشی تیرے در میں صحیح اس لیے کنگال ہے آپ کا بات لے در سے عمر آپ کا کار مار ڈوبے آہ نظر الغرض جملة دینی کا تو ایک باب ہے دین ہو یا رات ہو آپ کا بات ہو لطف ہے رب العالمین ہر دم ساتھ ہو فاضلا مہر کا یہ ارمان ہے قائد محترم پیر پیران ہے شاہ آہ مدى شفیع فخر بنگالو ہے قد فرحنا بكم يا إمام الهدى في ظلام الغفير أنت مسلم دوہا تری ایک دام سے مہرے دو فگن تیرے ایک بار سے ہر طرف انجمن پائے دے محترم پیرے پی رانو ہے شام ہے احمد شفیع فخر بنگال ہے شاہ احمد شفیع فخر بنگال ہے بنگال ہے محتا پیر تمہیں ران ہے شاہ احمد مد شفیع فخرے بن گد پر بک یا م في ظلام الغبي أنت مثل الضحى तेरे कदम से नहरे दो पगल